최에 저희가 블랙핑크 뮤직비디오 리뷰를 찍게 됐는데 이때 하루는 리뷰는 안하고 하루 종일 짜증나게 칭찬만 했을 때 쿠리코의 반응을 지켜보도록 하겠습니다 여러분도 아시겠지만 제가 길거리를 다니다 보면 아이돌 출신 아니냐고 종종 오해를 받는 경우가 그냥 아이 둘 출산 아닌가요? <laughs> 대가리 딱 출발 출발 그후 기 다래가 다래까는 진짜 모르겠다 それなんか家名前があるのもあるんじこれが新しいのロブ なんか名前からちょっと金魚식의타메노우타라고ラウシックねかっこいいねうんかっこいい <laughs> 何何何何何何何何何あなんかほんとセクシーな感じのコンセプトなんだね、うん、ヨジャのペンめちゃくちゃ多いし多いし多いし多いじ見てない私見ると思ったあいいこれ録画ですね ちょうどよやばいいやこの人かわいいね8時ねリーザが一番綺麗がリーザだけ出たらいいなと。もうみんないろいろいいところがあるの怒られるよレビューではいセクシーアリセクシーアリか、うん、いやーでも私今まで知らなかったんでプレピッコとめっちゃ綺麗よセクシーくな、うん、えでもチャギよく歌ってるじゃんあ私トゥルトゥルトゥルトゥル ちょっとこれこれなんですきてってステージあこんなでもやんもしかして一般人チンパンジー <laughs> だ네두に생각해두번생각해라고내라고선생님화내시죠이제 中央なってる直感投げるおじさんみたいなどんなところ好きリサのリサのなんかちょっとよくちょっと笑顔が好きかな笑顔が映画て、ちょっと笑顔が。綺麗な人が好きで笑顔が好きだな그치ジャギーもうちょっと画ンで見てたら本当に今 パンツ見るおじさんみたいだよ本当に수고하셨습니다수고하셨습니다그리고다리가기교이정색이었다네지수지수태민은私는리사카다그렇다다시남아이카라리음나도있는데아그러니까それがリがあってそんな人は全部可愛いっていう意味ではないのか どういうことどういうことそんな顔などういうこと俺が「あやあやが」もうインスタで検索してるんすよ検索する意味があいやらどんな姿があるかなるほどこれ PV のレビューって言われたでしょあ、그러니까リサのどんなところが好きなの ちょっと映画と何か知らないけどリーサーがわってしまうため天井チゲを作ったらどうも美味しそうな <laughs> 私の方がうまいよ多分あ天然チゲクレコがマジよていうことじゃないなクレコも美味しいのも美味しいんでリサーものまま食べてみたいなと思う本当に알겠어요알겠어요ない。어요아니화가ない。요제나이화가났어요자기는今回の動画のコンセプトとちょっとあれ、근데왜냐면그래와티자체가민날이지윤이우리는콘나스타일을막시키다어콘나 同じポチだこね同じポチもう何、それならする意味がないじゃないあれあれあれも、気うよってくるこも飲むなんか今日意味がないんだちょっと止めますああるあるあるとりあえずちょっとちょっとだけ止めますクリコが好きな人チーズ何私チーズそれならチャングレみたいな人が好きチャングレ今日コンセプトそれが違いますそれは違いますよ違う 今回はやっぱりブレックピンクとか私たちがアイドル 잠깐만요. 何が見てとりあえず전 진짜 사실 아이돌을 별로 좋아하지 않았지만 오늘 드디어 찾은 것 같아요. 사가시다 또. 아트시가 그러니까 환 환니 나루이토. 그랬거든요. 그리고 이케. 私は指数がめちゃくちゃ可愛いなと思いました 음, 나루도. もうなんかメンテとか考えた、もうなんかもうちょっとした方がいいよね取った方がいいよねみんなが魅力だからそうじゃないもう一人が得意と魅力だからみんながそんなに見えるかと思う誰誰こう 本当にこんなにチャギがリサにハマるとは思ってなかったあ私もやでも確かにすごい綺麗だな私も私も本当に私がじらすぐらいキム・ギョンシン君がハマったからそれぐらい魅力があるグループということは本当に一人一人がもうスターみたいな感じね確かに、うん、いやよかったでもブレブレッピンクでも私たちのリアクションよりもうみんなにも PV を見てほしいぐらいみんなが見ないならいいなと思います なんででしたっけあ、ちっちゃこれはい아 대신 그릴 거가 좋아 설에는 하... 다... 예? <laughs> 어, 나 지금 크리커가 좋아. 아, 술 당근이지. 에, 술 약근이 있나니? 어, 약근이 있나니? 어쨌든 그 리사와 함께 교 이치이치를 세고시마실 텐데. 산주뿐자. 어, 아 그러니까 <laughs> 리사 터 이신이 산주뿐을 심하실 텐데 ブレッピンクとブレッピンクと回すぐ言うじゃん確かにああチャンディえこれなんでいつあいこれさっき見てカイラもしなくてさえダメうんチャギの携帯電話の私の写真じゃないうんそれもチェンジしないの PC の方が見るじゃんいっぱい編集でそれでそれしました 미안う、요아네뭐있어요네네네違う아니私이거뭔가最近툰두에もなるし아그부사이크にもなるし두う가う웃어違う違う。난데걔욕었다違う아니욕었다じゃない違う미안했어뭐違う알겠어요뭔가노력할게요뭐他の人よ。誰か褒める人がいないかな。あいじゃあいまあいま。インスタグラムで私だけ好きな人募集したい。あいじゃあ私がやる私。 あんたポロこれなんか今日正直私たちがブラックピンクの動画を見てリアクション撮るきっかけでしたね、で正直私もちょっとこれこれチラスをチェックしたいからリザが好きですってちょっと話した私チラスしてないじゃんあ、なんかしてないよねだってクリップ今のクリップ好き 今で十回何十回に一回だけ見て。そうです、見やねジョンとリベンジが八。して。あ、でそう、ペックリコ見た。タランタンタンタンタンタンタン。嫌いではない。嫌いではない。けど、普通の普通の普通。アイドルの私興味がないじゃない。私が興味がある人は一人しかないんだ。ああ。 んでこれが最後新しいあ違う三言じゃないよ嘘嘘嘘嘘